Alors, sommes-nous prêts aujourd'hui Je suis très très très très prêt Salut à tous, bienvenue sur GeekWorld, je suis Carboom, je suis Scar, et on se retrouve pour la partie 2 de notre séjour à Sushiria. Master Chef, ou le pire chef de tous les temps. Ah non mais papa là il va être ravi de nous avoir laissé son, magasin de sushi, il va dire, il va revenir, il dit mais qu'est-ce que t'as foutu Et il lui dit, j'ai fait de l'art. J'ai expérimenté, connard. <laughs> J'ai créé, j'ai créé un nouveau genre de cuisine. La stuff all you can oh, food. Oh, oh, oh, elle est sexy celle-là. Oh yeah. Blueberry tea. Hmm. on aurait dû lui mettre ça en fait. <laughs> Mais sur les sushis. <laughs> T'imagines si tu cuisines le truc devant lui et qu'il regarde le machin et ah, qu'il fou Ah finesse. Ah, là tu vois c'est une hippie ça. Ça ça sent le, la hippie. Alors... Je veux un thé à la myrtille. Hmm. Oh, elle veut bah, la totale tu veux toutes mes sauces. Moi, je veux bien lui donner la totale, y'a pas de souci. Hein. Hmm, hmm, alors, du riz blanc. Ouais, alors un riz et un, riz, blanc. Oh yeah, you like my rice. Ah, oh yeah. J'adore la musique dessus. pa la pa pa pa. Le pire, c'est que je risque de jouer à ce jeu euh, tout seul maintenant. Euh, <laughs> fun en fait. Bah, ça peut faire un let's hein. Il est débilement con ce jeu, mais je le trouve super fun. Non, mais c'est ça. Est-ce que je réussirais à faire de ce resto le meilleur sushi shop de tout Tokyo Paris Mais Parce que c'est Tokyo Paris, hein. Euh. Tu peux complètement faire un narratif dessus. Complètement. J'ai décidé d'enculer ce critique. <laughs> attends, attends. <laughs> oh l'oreille Et le concombre. Arrête, maintenant à chaque fois je veux de l'avocat, j'ai envie de rigoler. ah oui, non mais là, on lui a mis la d'avocat. Tu l'aimes ton avocat Je te mets 0 point. Je m'en fous parce que t'allais en mettre 15 de toute façon. Hum, le B. Elle veut le, le B. Et oui, les Anglais ne comprendront pas, mais nous, nous savons ce que ça veut dire B. Nope. En fait, quand je vois ça, je me dis c'est une sauce de bouillon de ramen ou un truc comme ça. C'est probablement ça. Ou en fait, c'est juste de la moutarde, c'est juste qu'ils ont mis une image bizarre dessus. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là là là Là, on va mais qu'est-ce qu'ils font dans la cuisine, le chef Oh putain, yes <laughs> Mmh, des double étoile, double étoile mec. Ah non mais quand t'es motivé avec le client, hein, ça change tout. La cliente. Mmh. Alors, la eh, balance était eh, diététique. hey, eh, Zoé, Zoé. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas Oh, oh, oh yeah. Comment est-ce que vous êtes arrivé <laughs> Sortez de mon restaurant Alors est-ce que l'un de vous veut du riverain Vous avez intérêt parce qu'il aura du riverain de toute façon. Demande du ribrin. Connard ah Bah t'auras du riverain <laughs> Que tu le eu Non, c'est Chuck. Chuck, c'est un de nos meilleurs clients. Faut, faut, ouais, bon, bah, on va aller préparer du riz blanc. Faut, lui, le pouponner celui-là. Allez, deuxième riz blanc et un riz brun du coup, parce que là, du coup, on va devoir jeter celui qu'on a. Euh. Ouais, faut Ouais, c'est chiant. Hop. Flip it Alors, flip it Flip it Ça va faire une belle chanson, ça. Flip it Comme Billet. Flip it, flip it, it, J'ai jamais connu le reste des paroles de cette chanson. me, Personne n'a jamais connu le reste des paroles. Même ceux qui prétendent c'est des menteurs, ils inventent les paroles en fait. Euh, elle veut du, beurre. Du pixou. Non, mais c'est du beurre. Hein. En fait, je sais pas. C'est vrai que ça pourrait être un pancake. Hein. Non, mais c'est des lingots de beurre ce truc. 88 <laughs> points, toi hein, honnête. Ouais. Euh, order Station, histoire voir s'il y a de nouveaux clients. Do you want to give me your money? Yes. C'est encore Bruna Oh yeah, du brun Euh, merde, je crois qu'on a fait deux blancs. Bah, c'est pas grave. Non, on a fait un brun. Eh, salut connasse Oui, non, je veux dire pas là... Euh, <laughs> non, allez, elle, elle, est on va lui faire. Allez, on va lui faire... Oh. Elle a des lunettes de tresseur. Faut, faut quand même à un moment donné faire les plats. Ah, elle est oh. jolie, c'est une recette qui est très jolie. le bagel qu'on avait pris à, la, Comic Con. Oh, bacon mm. bagel quoi, trop bon, tellement bon. Alors elle veut blueberry. Oh. Ah, je repense en plus du coup au truc de, euh, au, resto burger Hollywood là qu'on avait été. Oh là, je quoi ah. déjà le, le, le, TGI Ouais. Voilà. Oh TGI Fridays, voilà. TGI Fridays. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a géré à Sushiria qui a fait ça. Tellement bon ce nombre. Alors, Lisa, Lisa. Lisa Simpson. 3,6 points. Bisous. Euh, it. Du concombre. Hmm, parce que c'est bon pour la peau. Des carottes parce que c'est bon pour la digestion. Non, c'est bon pour être gentil. Et de la sauce parce que c'est bon pour ta mère <laughs> Tu devrais dessiner la tête de trésor avec la sauce, ça plairait à celle qu'elle a lumière oh, j'ai fait, de l'ADN par contre avec la sauce. Ah, j'avoue. Hmm, la sauce. Ça me rappelle comment t'as, chargé la sauce pour <laughs> l'autre. <laughs> Hmm. Ah mais le mec, eh, le mec, je suis désolé, il avait l'assortiment de tout. Hein. Euh. En fait là c'est le mec avec les deux barres. <laughs> Hop. Voilà. Euh, pardon, bah, je l'ai sous le avant. Ouais. La barre, la bille, la bille, la bille, la bille, la, la, la feuille. Il y a beaucoup de mots pour dire feuille. 90 <laughs> points Ah mon dieu, tu as fait un ADN euh, C'est trop bien même s'il est, même s'il est entièrement coupé en fait cette ADN, donc en fait il ressemble plus à rien, mais... Les bêtes. Elle veut du homard, c'est tout. Madame, I like it simple. Simple but rich. Like your mama. Hum, tu veux le yum yam En fait c'est la sauce des Ewoks. Yum yam yam yam Yum yam yam. yum On va manger les Stormtroopers C'est peut-être ça qu'ils font cure au festin après. Euh. Bah complètement hein, ça a été prouvé par plusieurs images les casques sont vides, tu vois qu'ils préparent un banquet et vous allez bouffer un solo avant. Et, <laughs> les, rebelles sont tout contents. Ouais, il y a de la viande à ce repas, viens d'où Et là t'as le mémoire qui regarde en Imagine déjà un niveau qui te sourit comme ça. Bah j'imagine très bien, ça euh. le, le, le, Holiday Special. <laughs> Attends, Akari. Alors Akari. Tresseur, Tresseur, ne nous déçois pas. 86. Oh, On n'a jamais eu un aussi gros score avec un closer. En même temps, en même temps le... Tyler, on n'a pas trop fait pour. <laughs> Tyler, on lui a dit d'aller se faire foutre et le premier, on a raté son sandwich. Est-ce qu'on va pouvoir engager un serveur Ah, si on engage un serveur, il y a de la progression. Est-ce qu'on va pouvoir engager un serveur Blueberry Buddy, attention. Continue. Bon, là, il y a les jeux. Ah, je mange à 3. Oh, les passent. C'est quoi ça Alors ça, c'est un jeu de golf. Donc en fait, attention, il faut que tu l'envoies ici. Moi, la première fois que moi, j'ai cru qu'il fallait que je tape dans les petites baies. Généralement, j'ai pas réussi à le faire en un coup, mais en deux, c'est relativement jouable. Bon, ça va, la flèche est généreuse. <laughs> Oui. Tu dois aller là. Un panel shirt. Ah, que je dois porter pour mon prochain panel. Ah, ça pas être intéressant peut-être cette tenue pour la prochaine fois. Oh, j'ai vu ce, truc-là. Oh, faut que tu tapes tête pour choper le, petit, petit couloir de la mort. Nope. Ah, c'est rentré. Double boogie. Ouais. Boogie baggy boo. Bah, j'ai quand même gagné un dollar. <laughs> On te paye pour jouer au golf, c'est bien. Est-ce que je peux me tenter celui-là Tu vas y aller, mec. Hein. Allez, allons-y. Nope. Bim, bim. Ok. Euh, passe juste au-dessus. Ouais, ouais. Juste au-dessus. Ouais. Là. Délicatement. Oh, oh cette pute. Oh, oh, oh cette pute. Ah. Oh. Euh, euh. non mais, ce déplacement de l'enfer. Tu vas avoir un boogie, je pense. Ah, bah, Double bah pareil, on a fait le même score. On s'est trouvé. Et un dollar hein. Oh Tu as droit à un coworker. Alors, est-ce qu'on fait Carboom Non, allez, fais une partenaire, allez. une partenaire Ouais. Allez, une serveuse. Une serveuse. Comme ça, du coup, il y a toi pour attirer les clientes et il y a elle pour attirer les clients. Bah écoutez. Ou l'inverse. Je sais qui est-ce que je vais faire, moi. Je crois que je devine. Voilà, on va faire... On va faire... Allez. Un truc à la mais, écoute. Voilà. Et je te propose que ce soit notre dernière journée, qui soit la première journée de notre euh, serveuse. Du coup, histoire de lui mettre euh, le stress. Ça va être la première journée. Et attention à finir là-dessus. Alors si tu te foires, ce sera ta faute. <laughs> What are you saying to me, man? What are you saying to me? En rythme. Dun, dun, dun, Alors, euh... Mathilda. Pourquoi j'ai eu Mathilda aussi dans la tête Ah, parce que transmission de pensée, je sais pas. Mathilda. Mathilda, tu travailles maintenant avec Score <laughs> Et t'as pas le choix <laughs> Ah, j'ai cru que c'était aussi un serveur, ça. Ouais, non, tu vois, ça, stresse parce que tu la même pose. Tu t'en fous Oh bordel, on va attirer les véganes. Deuxième blague anti-vegan dans deux épisodes différents. J'adore la tête qui... Hello Je... <laughs> J'avoue que... Ah, take order. Alors elle, en a pris un. Oh, elle veut la spéciale Orange Roll. Euh... Comment on fait ça Euh... C'est quoi l'orange Roll Stop Cookbook. Donc c'est canard, euh, donc Flip It, homme avec riverain. Attends, il faut, il faut qu'on la note celle-là. Euh... Oh là là Eh mais c'est dégueulasse cette manière de faire Moi je m'en suis arrêté au moment où je commençais à introduire les spéciaux, donc j'en ai pas encore fait. Merde euh, Papier euh, Papier, Schnell Ça, très bien. Alors. alors, Omar, alors Flip It, alors brun. Attends, Orange Roll. Parce qu'ensuite on en aura plusieurs. On est obligé de prendre des notes, n'importe quoi. Vite, vite. C'est du brun. Back to game Oh my god, la sauce tu l'as mise Non Put de special sauce Putain, souris euh. Souris Sauce Oh non mais attends, mais tu vas pas me faire chier la souris là Sauce mmh, La sauce de Hulk. Ok. Cop, cop, cop, cop, cop. Regardez-moi cette maîtrise du couteau. Oh ouais. Alors Olivia, do you like it plus Pourquoi t'as des olives dans les cheveux Parce qu'elle s'appelle Olivia. <laughs> Cette question me l'a fait plaisir. Euh, flip it. Alors, flip it. Ensuite, il me semble que c'est Omar, puis euh, Omar. carotte. Omar puis carotte, puis euh, carotte. Euh, surimi et sauce canard. Est-ce que j'ai bon On roll. Tu sais que ça euh, non, tu veux... Non, ah oui, non, ça c'est pour voir la recette, on s'en fout. On s'en fout On l'a déjà, le euh, surimi. surimi, il est où Le là Voilà, celui-là. Hop, et la sauce canard Et le canard Canard sauce, canard WC Wouh <laughs> Oh putain Le mec a dit canard WC, le sushi <laughs> C'est mal. Pas ça, je crois que j'ai complètement oublié mon, mon brun, il doit être en train de cramer depuis longtemps là. Oh merde. Orange Roll Ça donne plein de points 134 points Ouais, il est mort mon ribrin Oh merde Ouais, non, non. Ouais, c'est pas grave, t'attendras encore plus. Order. May I take your order, you... Ah, Ah bah, elle veut du blanc. Forcément. Alors toi, tu les aimes blancs, hein <laughs> C'est que. Euh, nous sommes des personnages immondes. Oh, est-ce qu'on met un deuxième riverain Parce qu'on a quand même beaucoup de riverains. Hein. Euh, allez, on va parier dessus. S'ils si me sortent un riz blanc, mais je tue des gens, quoi. <laughs> C'est une raison pour laquelle on ne peut pas travailler dans la restauration, bazar, pourquoi les chefs ne veulent pas nous embaucher. Oh, pourquoi il y a cette gueule Parce que j'ai oublié le cœur complètement. Oh, ça avait pas cette gueule là quand je l'ai. Oh, C'est dégueulasse. Putain, décidément, les réponses, <laughs> là. Alors, ça va mon sujet, ta gueule, je fais cuire ton riz. C'est quoi Bah, on va commencer par. Bah, d'abord faut. <laughs> d'abord faut celui-là. Et de toute façon, j'ai bien fait de pas le faire parce que je suis en train de complètement oublier de les laisser cuire en fait. Oh <laughs> là, là, là. Comment à être désespéré de moi Le papier, non Oui. ne oh, vous inquiétez pas, je maîtrise. Le TS. Oh. Le mec, il va commencer à s'impatienter, tu sais. Alors c'est bien le sushi Non J'ai fait cuire ton riz trop fort quatre fois ta gueule, c'est parce que les commandant professionnel, je sais pas mis dur et brûlé. Hein <laughs> T'imagines quand même dans une pizza Alors c'est bien notre pizza Oh ta gueule, c'est parce que j'ai vécu trop longtemps 4 fois. Hein Miam miam. Miam miam. Ok. Cut. Ouh, je pense que c'est la gueule de ce closer de merde. Tu nous a fait gaspiller le brun Tu sais comment ça coûte le riz brun Bah rien du tout, j'en ai gaspillé 5 Blague à part en fait, euh, le riz blanc en général ça met quelque chose comme 10-11 minutes à cuire Le riz blanc en met généralement 20 Parce que c'est généralement du riz complet en fait le riz blanc Ou ça peut être autre chose mais euh, généralement ça a quand même un temps de cuisson beaucoup plus long ce qui veut dire que, en fait, basiquement, nous avons fait poireauter quelqu'un pendant une heure parce qu'on a fait casser 4 bruns Mais nous sommes des professionnels. Ce qui fait que nous préférons faire patienter quelqu'un pendant 40 minutes, alors là 50%, poum Mais 84 points quand même. Merci de m'avoir donné ce que j'aime. Bon ça vient Oui <laughs> Euh, ah, ma pas pas Non <laughs> eh. Mais c'est vraiment flippant ce truc Ok, il veut rien d'autre lui Non, parce que c'est un faible C'est un faible and making Some sushi I am failing but the sailors <laughs> Fuck my sushi, not friends! <laughs> I see sailor, mmm, uh, stop it now! <laughs> melting, melting some weird tea with some of these blueberries. Oh mon dieu! But the seagull my eyes! Oh. I say the seagulls! Mm. stop and fuck my life! <laughs> oh putain, c'est quoi ces trois étoiles C'est ce client ça J'en sais rien. Putain, et en plus avec un 65 points de merde, tu sais le mec, je n'ai pas aimé votre petit rap. Alors par contre, le cul de notre cerveau, ça t'a aimé, hein connard Et c'est ainsi que Scar et Mathilda se sont mariés. Pour faire plein de sushis ensemble. Donc Eh bien, nous nous arrêtons sur cette journée, sur cette première journée. Est-ce que Scar continuera les aventures de Scar et Mathilda tout seul ou est-ce que ce sera la fin de ce sushiria qui arrêtera à cause d'une intoxication alimentaire Du... <laughs> du mec d'avant là Qui <laughs> justice Ah bah, America, hein, il peut faire des procès. Bah, vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la garder voilà, dans les marque-pages. Papa Sushi Ria. Fun game de ma life. <laughs> voilà. Hop. Je pense que je ferai une série dessus parce que ça me fait bien marrer quand même. Merci mm. euh, Carboon d'avoir fait découvrir ce eh bien, avec plaisir. Euh, voilà, donc on trouve des petites perles comme ça de temps en temps sur le net. C'était rigolol. Euh, du coup, euh, bah moi je vais m'amuser à faire des sushis de l'enfer encore pendant un certain <laughs> temps. Je, conserve avec précieusement cette recette du, sushi, du, orange roll qui rapporte tellement de blé. Hmm. Mais, donc mes chers amis, euh, ce fut un plaisir de, vous avoir avec nous sur cet épisode. Euh, Carboom, est-ce que tu auras un prochain Carboom Flash il sortira prochainement Effectivement, il y en a un qui est prévu, qui n'est pas encore tourné, mais j'ai déjà le jeu pour. C'est un, sera également un platformer de l'impossible. Donc voilà. Euh, ça, encore, voilà. Qui me fasse jouer à des, à des, à des, jeux euh, de, de, Flash, voilà. Des jeux Flash comme ça, moi je dis aucun souci c'est fun, c'est fandard. C'est gentil. Hein. S'il me donne par contre un platformer dans l'impossible, je lui enfonce sa tête dans l'ordinateur là. Je lui fais manger le sushi de l'enfer. <laughs> Sans l'avoir coupé. <laughs> Oh, <laughs> N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez un, sushi particulier. Si vous voulez nous voir tester une recette, Si vous voulez nous voir enfourner le sushi qu'il faut pas, euh, encore une fois, un closer. Un closer. Et euh, bah, n'oubliez pas, commenter, liker, partager, abonnez-vous, Discord, Facebook, Twitter, YouTube. Je pense que c'est déjà pas mal. Et bon appétit. Ciao Ciao